ahlan wa sahlan wa marhaban bikum gannaaw bañu ko rejeté gantal ko ci élection législative yi moom gëm sa bopp bugaan gay turbine yéen kay mu ngi ñuy xamal ne ba tey bàyyeegul liste benn bokk yaakaar bi mu ngi koy attaqué li mu bëgg moo di ni ñu gantalee aw listam ñu gantalee ko liste benn bokk yaakaar bi ëppal benn pare te loolee yoon da koy tere journal le mandat nañu su boobaa ñook waa yewi askan bi ñoo fay dajee ndax ñoom itam dugal nañu ñaari recours ngir ñu gantal liste benn bokk yaakaar bi Ousmane Sonko ki ñooñam nee nañu enquête yéen kay combat lay laaj dinañu ko def ndax rassemblement gi ñu bëgg bu ñu ko gaañe defalee info une fois que wa conseil constitutionnel dinañu rejeter liste benno boko yakar lu ko moy élection du man am ci Dakar wal fajri yene kay nañu juroom ñaari saasi ci bopam ño nek ci ay problème ndax lijeenti liste yewi askan bi def recours ngir ñu deugal sen liste bi ak fexé ba rejeter liste benno boko yakar bi ngir ñu def ko ci reumi du yombo les ko yene kay nañu est ce jotul ñom wa yewi askan bi lijeenti li ci sen biir ndax Moussa Tine mi ñu defone 21e position ci liste nationale bi gedd na place bañu ko tek liko taxa gedd nak ko yene kay nañu gannaaw kaddu Ousmane Sonko yi mu yëkëti jëmele ko ci mom ci source wa diñu wax mbirum parrainage bek histoire gi ci am modi ci ay atum 2019 maliga gakku li taxone gañi gantal ko modi parrainage po li dal benno bok yakar moko dalon ci jamono jojé mali gakku njital grand parti 8888 parrainage la yobone gañi delo ko ko moko téré boko ci fal mi mandataire national bu yewé askan bi di wax ak wa info yene kay recours yi ñu duggal ñu ngi ci déglu wa conseil constitutionnel neggi la yon amat na dinañ ci doxal deug Dias mi yon doon déglu mbiram dembo ngir xaar bi journal 24 heures yene kay nañu yobbu nañu ko ba ci ñaar fukki fan ak benn ci wéru septembre tribune yene kay nañu mo des procès cour d'appel bu ndiaga diouf bi ñuy topé Barthélemy Ndias maire bu Dakaro maître Assane Fall ci info yene kay ne yaakar nañu ne justice ci bopam mo wara dakal yefi su défé Barthélemy Ndias delu wat ci liggéeyam mana amé bëneuru Dakaru mom Barthélemy Dias maire bu Dakaru ne mangi wo ndaw ñi ci mobilisation ngir fexé ba démocratie mëna am ci réew mi lépp ngir suñu aveniru réew Ousmane Sonko njiital passif di wax ak journal bi ne nañu xamné ñom wa benn bokk yaakar fi ak juróomi at maire bu ndakaaru Barthélémy tuddu Dias lay sant fekkat ko ci journal Vox Populi jital passé fu Ousmane Sonko di wax ne ñom wa Benno bok Yaakaar li ñu war a jamono ji modi di est wara bok ci election waaw am déet tan ak duñu ci bok buñu sukkandiko ci yoon mu doxal yoon ñom wa yewi législative yi ak taccu mo len ci war jamono ji ñu war lijeenti lijjanti mbirum Barthélémy Dias di 21 septembre le témoigne yéene kay nañu jamono jooje justice ci bopam vacances la ci nek manam duñu ko lijeenti si di ko duñu en tout cas lu mëna xew fi ak booba Barthélémy Lamine Diack ay galver lay dundu ndax fi ak fiñu ko jappal dat wi ñu wara lijeenti mbiram ak njaga juuf ci booba ci njaaxare rek njaaxale ci lay gan gànn gay ay mbiram ma ngay bëgg jaaxal war yu mi ndax jamono ji xex ba ngay bëgg ëpp loxo record yena kay nañu fédération football france duggal nañu seen loxo ci yéfe lettre lañu ko bind ngir mom idrissa gànn gay mu leral ana fan la tek ba football match bu doxon ci digënté paris saint germain ak montpellier bi ñuy sol mayo arc en ciel yi ñu ne wa lgbt yi ñoko mom journal estat yena kay nañu dem nañ banan koy sax info da fay sol mayo bu am arc-en-ciel photo wu ci ngir wañi ciowli li ak njàppaleem ci wàllum góor jigéen wala fadir yene kay nañu ana lanati lay xaar mom Idrissa Gana Gueye ci Paris Saint-Germain googu nga xamna ñett wer weer kott moo ko ca dese ëllëgëm ci Paris Saint-Germain dotul neex ndax fitna gi ko fitna geneen gu dalati Cheikh Omar Diagne fanweer ak juróom ñaar ci ay nyoko mbàkke ñoko porte plainte ci yéeyaay yu ñu ne ay cadeau yu mu yëkëti teg ko ci yoonu murit rawatina Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci libération nañu jamono joji ki di Cheikh Tidiane gay nek administrateur bu sen yu surtout bi di yoonu aljana mom itam layene ñoko pelante ba jamono ñu ngi ko mandat dépôt ki di amidou camara mom itam nek administrateur bu daru sunna mom itam mu ngi ci sous contrôle judiciaire source wa jeye ji am ca podor ben lakko gu fa yobale ñent bakkan ak ay juro ci lepp source wa nañu ci daay gu tak yefi